牵起了你的手，去哪都带你走。想正常的温柔，给再多都不够。世界再多危险，不确定的明天，想记住你这脸，就这样。 在某处等待每一个未来，只为你存在。耶，哦耶，嘿，我放弃的爱，抱起了就不放开，不怕剩你一个人走，不放弃你独自承受。嘿，我放弃的爱。 不放开，不怕下你一个人走，爱着你我却不放手。不放弃的爱，抱手不放开。 不放下你一个人走，爱着你我绝不放手。